hanyoyin da zaka bi wajen karewa da kuma gano fake alert karancin cash a hannun mutane ya sa 'yan damfara sun dawo da sabon salo na tura mutane fake alert wato alert din boge na kuɗi za su so su abin kasuwancin ka mai tsada ko abin kasuwan ka mai tsada daga sun ɗauki abin su tura maka alert din ƙarya kuma ka ci kuɗi ne nan ka basu abin abu na farko da ya kamata ka sani a matsayin ka dan kasuwa shine akwai applications din da waɗannan ƴan damfara suke amfani da shi wajen turo maka alert din boge irin waɗannan applications din suna nan suna da yawa a Play Store ne a App Store ne amma abu daya ba za a iya turo maka da fake alert din ba sai ana da number waya mataki na farko da aka fara dauka wajen gujewa ƴan fake alert shine kada ka ba su number ka ma'ana kada ka yi amfani da number ka da take kan shagon ko kuma number da take business card ɗinka wajen jin alert domin za su yi amfani da ita su turo maka fake alert ita idan waya tana hannunka kuma shikenan ka yadda hanya ta biyu kuma shine duk alert din suna fitowa daga banki a waje ɗaya suke taruwa idan kana amfani da android so idan ka ga wani message din alert ya fito ba a cikin message din da suka fara shigowa ba to fake ne hanya ta uku yawanci yan damfara nan ba su san me ne balance account ɗinka ba to kai kuma kada kai mistake wajen ka nuna cewa kuɗin bai shigo ba ka zo ka nuna masa ka gani ka gani bai shigo ba zai iya amfani daga nan ya ga balance ɗinka domin ya turo maka ala da haka kula sabida haka idan baka yi da customer ba kada ka ɗauko kana nuna masa balance account ɗinka na gaba waɗanda suna daga ɗaya daga cikin sayan hanyoyi shine nan ka duba mobile application ɗinka na banki ko kuma ka duba email address ɗinka ka ga alat ya shigo a ƙarshe idan kana da wani ɗan uwa yaya ƙani wanda ka sani aboki ka masa sharing saboda yanzu abin yana nan yana trending kada layi ya zo kansu Allah ya tsare mu Allah ya sa mu dace Allah ya daga neman mu ina kira ga gwamnatin Saudi Arabia da a biwa Halima haƙinta a ƙwatar wa Halima ‘yancinta. Waɗanda suka buƙaci ne musu bayanin abin da ke faruwa da Halima a Saudi Arabia to gashi. Halima dai ta bar ƙasarsu ta tafi Saudi Arabia domin yin aikatau a gidan Larabawa, wanda Allah ya jefa ta hannun wani balarabe wanda ke musguna ta yana muzanta rayuwar kun ga anan ma yana dariya yana wulakanta ta. A dokar duk duniya ba wai iyaka Saudi Arabia ba ɗaukan mutum ka sashi a social media ba tare da izininsa ba laifi ne. amma shi wannan ubangidan naci ya kasance yana amfani da fuskarta da jikinta wajen samun kuɗi da followers a social media ba tare da izinin ta ba kuma ko sisi baya ta, idan kun kula ko duk bidiyon da ku gani ba ta dariya kun ga anan ma ya sa ta ci abu kuma ba saran take ci ba ba kala cin zarafin da baya mata kuma baya bata ko sisi a duk kuɗin da yake samu na gifters a TikTok da kuma sauran social media. Kuma hakan ya saba ma contract ɗin aikatau a gidan Laraba babu magana social media a ciki. Inda ita saka shi ma ba za ma aje ga wannan abin ba da tunu kuma ta kwatan masa hakin shi amma shi ke sa take ci mata mutunci. To abin da kuma yasa ya fara sata a social media shine yana cikin bidiyo wata ran kawai sai ya kira ta ya ce mata Halima sai ta ce masa baba shine suke kallon sai yake kallon yan social yake cewa ku ta kiran da baba sai hasko a abiran yake cewa ta kira shi da baba mutane suka dinga kalla aka sai samu millions of viewers to tun daga nan ya takura mata ba ta so kun ga anan ma suna mata dariya suna ɗaukanta, sun mare ta mahaukaciya yau sa ta rawa gobe sa ta mene kai har ta kai ta kawo butura ta kai bango ta fara bashi ansa kun gani anan bara ku ji ana kalam halima anta sakit kun gani in takaice muku labari da tura ta kai bango tattara kayan ta ya gudu ta ban masa gidansa wai shine biyo ta a mota yana daukan ta a video wai yana tura a social media wai za ta gudu za ta gudu sai da aka kwana bi aka neme ta aka rasa sai da ko jiya nake ganin comment wani ya cewa yan basi din Uganda sun mayar da ita Uganda amma har yanzu dai ban tabbatar ba to dan haka muke kira da hukumar Saudi Arabia da a biwa Halima hakinta da duk sauran waɗanda ake ciwo zarafi a gidan aikinsu da sunan aikatau Allah ya sa mu dace كبير usaina kabir rabi'at rabiu rimatu munir khalifa yana son gani mutane ruqayya nasir kai ina za ka wai Allah ya hakuri khalifa ya ce yana so ya dinga ganin farfesa na miƙa wa ɗalibai tsara lafiya Allah da Allah nan koma haka da Allah kan ah amin live ne nake ai hakuri dan uwa dan daga nan inda suke fitowa sai na kabir ke can sai na da ke hausa ma Allah kuma ne. alkhairi. ne na uwanki ma an faɗa maki." Kin Allah ya albarka. أم الخير ناصر نعمة منير أيوة، سمعت أم الخير كيف أم الخير رابعة رابع ما شاء الله بسم الله العدويات الكبرى الله يكارى البركة الله يسني الخير كما دكت أبن داك aka faɗa وينكي كما uwanki ke ma ɗauka cewa an faɗa mai ko kin Allah ya albarka Allah ya albarka ummul khair nasir abin da aka ya ya mu barakallahu fik ni'matun muniyya Masha Allah malama ni'ma Allah ya albarka Allah ya sanya alkhairi dukkan abin aka faɗa wa abokan karatun ki ma an faɗa maki Allah ya albarka ya sa alqur'ani ya zaune ceton mu Allah ya saka wa iyaye da alkhairi Fa'iza Haruna Nasir masha Allah rukayya Allah ya albarka Allah ya sanya alkhairi Allah ya sanya alkhairi Allah ya albarka duk abin da na faɗa wa ƴan uwanki na faɗa maki kin ji sai mun zo yayin ɗaliban makarantar ki Allah ya albarka fa'iza harun wai tun mun tare masu saukan la ilaha illallah wallahi wannan kalubale ne wannan tahaddi ne mai girma ga maza kuma abin tausayi ne gare mu to amma dama an ce al'ummu madrasatun idan a tattaha a tattaha ban tayyiban a'rabi kai saboda haka Allah ya daɗe su zai zama idadin sha'abu fa'iza haruna Allah ya sanya ki cikin fasu ma'anonin sunan ki Allah ya albarka duk abin da na faɗa ki ma an faɗa Allah ya ga abdullahi har dan sanyi a zuciya alhamdulillah sai abdullahi rabiu shine malamin su au ya ce dama shi ma ba a bashi ba ce amma profesa shi zai bashi <laughs> a wannan wannan ma yau aka yi kawai a kawai kalla muna godiya a maimakon maulanar khalifa muna kaddamar da godiya gare ka musa akwai damammaki da yawa na zuwa kasuwa na zuwa neman abin duniya in ka bari ka tsaya domin hikima ga al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi domin haddatar da waɗannan yaran alƙur'ani mai girma Allah ya tawalli iyalinka ya rike maka kalma naka iyalin ya kula da su ya kula da abin da baka je nema wa kanka ba na duniya Allah ya kawo maka shi inda kake Allah ubangiji ya ƙara yarda ya sanya alkhairi yanda kuka zama sanyin zuciya ga Maulana Khalifa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ku da wanda za su zama muku sanyin idanu da zuciya masha Allah الحمد لله سو ما شاء الله الله يسكر على كيدي ما شاء الله الحمد لله Justice for Halima Halima deserves justice. You probably must have seen Halima trending on social media. This is what actually happened. Halima is a housemaid working in this Arab man's house and he kept on forcing her to do what she doesn't want to do just because she happens to be his maid. Just like what is happening here. As you can see, she's not interested. And they were making fun of her as you can see. The way they are laughing at her alone tells you what is actually happening. Just so you know, this guy has generated millions of followers, thousands of dollars from gift ads on TikTok and other social media platforms by using Halima woman to make content and has never settled her anything and that is not part of the contract agreement. So to cut the long story short, Halima and her friends were trained when they arrived Saudi Arabia to call their bosses with Baba so on a day like that, he was filming TikTok videos and he said, Halima. And then she said, yes, Baba. So he was shocked. He was telling the people on camera, like, did you hear what she said? So he showed her to the camera and then that video blew up. He got millions of followers and likes from that video. And that was how he started using her face on his social medias and she doesn't like it. It is obvious and clear. Even from here, she wasn't even smiling and in the same video they ridiculed her and continued laughing at her as you can see. Her friends, parents and other relatives from Africa would call her about the social media thing they saw her trending. She would always tell them she doesn't like it. At the end of the day, she decided to end everything by running away from his house, but this man decided to drive and be filming her and be posting it on his social medias, trying to justify to his people that it is not his fault that she is running away we are using this medium to call on the attention of the Saudi Arabian government and to the entire world and to ask for justice for our sister and to every other maid that is being humiliated in Saudi Arabia right now. Thank you.